Un sol nocturno bruniu co seu óleo as túas longas pernas, onde o oso sacarou a pel, brilla con brancura de azo. O teu riso de saraiva repinica no pandeiro da lúa que recende a música tecida pola dozura dos teus pés. Cisne sombrizo que esvara polas teclas dun, long, dun lago dormido, cacharela de trevas, muller de fume e soño, cagromas co misterio, enrolado ao teu colo, boa de ondulantes anéis. Co amor cinguido os teus cadrís, veo de morno ruxir, co paraíso deitado sobre os teus frós, estola de florido lume. A tua nai ouvea na selva, niños de mortos nas árbores, mentras caen as granadas ao redor da súa choza. A tua irmá berra no asfalto, as pancartas caídas, os cans, mentras os gases lacrimóxenos abaloufan as súas pálpebras. A túa curmá de manigua avala os peitos tolos mentras canta a rumba de rouca voz. A túa cuñada da sabana reguiza a garupa nozcada polo tabao do tantan. Todas son estronicio el óstrego, foguetes de amor e dor, mas ti só varas en silencio, viraste e móveste con líquido avantar. Luxosísimo tulipán alugado para a festa do dourado xardín.